Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau bikin ayam goreng ya teman-teman ya. Nah, kita lihat aja ya bagaimana bikinnya. Ya teman-teman, bahan-bahannya ialah uh, bawang putih, bawang bombay, satu ekor ayam, santan, cuka beras, bubuk kaldu ayam, garam, gula, merica, Italian mixed herbs, tepung terigu protein sedang, maizena, dan baking powder. Oke, kita lanjut. and silence. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk penyertamu setiap kami Tuhan. Tuhan kami ingin berdoa untuk orang-orang yang menonton video ini Tuhan Biar kasih karuniamu, anugerahmu Tuhan boleh tercurah Tuhan atas hidupan mereka semua Dan biar Tuhan kebaikanmu itu Tuhan boleh mereka rasakan juga Tuhan dimanapun mereka berada Dan biar Tuhan berkatmu Tuhan boleh turun terus dalam kehidupan mereka Tuhan Terima kasih Tuhan kami serahkan hidup kami ini ke dalam tanganmu Jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. garing yang berasa